bandeko ya sika yango eye bombeshel tv bombeshel tv eza bombe te eh? so omeli bombe boye bato bakokita boye na biso tomatisa bato yango totie bombe echel bombe echel tv tv na yo tv na nga tv na biso basabonaa kaka basabonaa kaka mwana mama omoni makopi nde osabona na nzoto ya tan george abala o te osabona na nzoto ya tan soki soki jean didier so tan junior abala o te me likolo na yango lelo soki tosabone na bombeshel tv ye nini eye bombeshel tv na bombeshel tv olingi otala bakati olingi otala bateatre olingi otala bemission kotala yango pasi mosusu te Hum, na meli nani soyi mpo nazokende kosavone na bombese tv yango ngai nayebisi yo yebisa masivema basangana na savone bokoma matadi yo okomi kaka na kisante ole olembi otolalelaa eh, ngai nani tokoma matadi retard nayebisi yo nyonso na kati ya mbrema nafungoli badokima otuni nga te na repondre mabe nini alobi wana ngai nake epai nati kobala mosala nzambe nde obali nyonso ya marche obali ngai na priere me kote kuna foin foin foin ife eza so likambo ya priere te soki priere ya nguya makasi ekomatisa obe kende kaka kuna luka bibaka bakatya namona moto azolala na sambetu batangawisa nkoro botutu bokolokolo soki ozokomba nsambe te o oh, nganga te nganga te remontada remontada na ngai yango oyo tala simba koya wapi oseki naoye biso bapi secret otuni ngai naoyebisa yo hmm. sex type eye mpo nini facilité misusu eza badroit ya loge bakota bikota kota sala nde mama naoloba na yo mosali ya nzambe aza oyo azobanga nzambe place bato baza te vrai mosali ya nzambe azalaka na eglize te na mosala nzambe na bandimi eza na eglise te mpo na eglise biso nyonso tokomaka bilongi malamu tanga bible verse to prie alleluya eglise eza place ozalaka yo moko moto aza te elakisa eglise eglise bien facile hmm. naoyo bano makambo ya mike yango moni makambo ebebi epuis combien de bateuil aza na chair azoteya nzoka asangitia biloko ya bokoko na nsima oh, naloba na oti ana parole moko soki alobi fe benda mbo mbongo nzoka nde bapesa ye bikila na basala nzambe oyo nzambe asi asukisa ye wana ake kocreye nguya koluka mpa matisa ye moko gaz donc oyo nzambe apesa ye yango te ake corrompre bato mbongo boya na bacercueil bokota soki na prie bose bosekwa nabangisa ba bamona nga mosala nzambe mune munene sikoyo ozoluka ni nini basala nzambe ya lelo la plupart batalaka mpasi ya bato te pesa pesa pesa pesa topesa nyonso tokovivre wa wapi kongo eza na misala te non neti nga église nakoteya kokaba volonté so nabika boya na ofrande oyo aza na devise pesa oyo kokanisa pesa soki okosi yo na nzambe na yo hmm. lelo na église oyo ba priaka bien lokola bazanga mbongo bazala su na part te zala no escro lokola babiso oyo yaka kaka pesa kaka autant posa monene eglise oyo lokola pesa mbongo basomba batole zwa kicha loku nzoka nde moyibi ya libe monene libanda oyo oh, nzambe azokama aventire moyibi bopesi posa na eglise akweyisa atumba alalisa lokola aza donateur kamata nyo nyonso zwa kutu verge ta tanga okay. lelo oyo zala pia kee na eglise okozwa professeur malonga yo bakotindi wana kikuku te nayebisa yo me elataka costume dura cravate yaka bakomona foti te yo deja bamonaki kala esi tochangeaki yango yo fo awa je te dis vrai para babola ezalaka soni eglise te mobola akomi lokola azotya eglise kaka ti meme no frandi baza koloba ekiri ya koto bapesa ko frandi te bino boza ndenge nini ozosambwisa bato baye koluka molimo vraiment ndeko na nga naokamwa yoka bino koto bolingi ba 500 fra tro eh? bango te conjoncture motu mosusu ameni apesi 500 auti makolo mosika atalisi nazonga nango nafuta tike te lokola nayoki eh, mateya papa yo te moto opiaka mapamboli nzambe nde kozala mobola nepadike na priyaka mabe ntan na ngai nzambe ayebi naloba no bapoleli yango moni boteya bien mama soki omoni mosala nzambe akomi kokotisa mbongo ebele na motu kolobaka lobaka makambo ya mbongo nayebi te ou bien a changer ou bien nayebi te hmm. vrai mosali akoki koloba mais ekoma sujet monene te voilà. mama opesa opesa nga te yanga nini nazo nasala moto abenga nga ayebi nga kolo, kolo mosala oyebi ndenge afutaka voilà. soki afuti nga bien soki afuti nga te bien totala na bible moto alobi yango ye moko yesu moko azolia bamiete ya mesa patro azolia okay. or azolia bamiete ekwaka na mesa azalaka na nza na nzambe akufa mobola makendalo Lola soki lelo ya mobola na zalaki basali ya nzambe lelo banga bapesa foti te komo osambelaka nzambe moza mobo mobola nde bato ya lelo baza soki ozo prie okoza piaka te kaka na toza mitu mikila ndeko naloba na verite hein? botya eglise bien kobonga eza bamilio te tomona moto atya bamilio na banke akenda komijembika tika mbongo Likambo nini à part mbongo eswa ye oyo amilongolisa na mokili na mokili? Boteyi biso que soki ozwi mbongo nde ozwi ki kimia. Naloba no makambo ya mike tala omoni nga nalingaka mbongo mpo eza mbongo me na kontraka yango te ke soki ezangi nde ngai nabebi libela non non nalingi nzambe koleka mbongo soki apesi ngai bien soki apesi te mafu awa nazalaka nakokaka te soki loba boye loba boye oyo oh, bato bapeka nabi mas nga maseki nalingaka pa na nga te eh. tala naboyi nasalela nzambe ya baventure na soki okomela nga ngambo soki obengama koteya te kende otema na rabisi zela so bato bayindisi tya maboko na misala na poche so bakangi yo tubela nzambe alimbisa ke oye na bible tozondima mosala ya nzambe na nsima moyibi sikoyo ozosalela na epuis oyoka soni te oza na nzambe obakisa kisa bokoko to bamagie seke vraiment mpo ozoteya nzambe epuis bandimi ya lelo e baveugle yaka basokola yo yaka balongala boye soki omoni moto azoluka facilité baprofesi goigoi goigoi alula facilité mona bagoigoi te apesi mbongo te me tuna na bango ebela aler nini goigoi na kotuna kolo mbongo abika napesa natala te sukasuka bango bakoya me biso baoyo oyebi naloba awa na mawa yango moni congolais nyonso mwasi mobali yokanga linga nzambe mpo aza kolo yo conseil kaka nzela kobonga fo transpire nzela kobonga fo toka nzela kobonga fo tiolama na otaki koloba na émission moko ya boye kobonga na nzela nzambe eza lokola filme ya jacqui chan tala jacqui chan Heure baninga bazo yekola karate ya batu nionso ye azalaka te. Ba yekolisaka ye na zamba place na ye moko. Akomaka makasi na koleka na ba maitre na ba na bango. Keba na formation ya Nzambe soki azo lekisa yo ebongisela yo eza hors famille. Azo komisa yo mur o doubler na fa famille. Nao teya yo. Ko bilela lela te. Soki oza piaka kobetaka masolo ya position ya vie te bako seko ti na 100. Tikaka ba tiko kaka bongo. Kende zonga kende zonga. Okama alobi boum film echange. Na mona batu ba rupa classe na musique ayebana mokili mobimba. Na mona batu ba rupa classe na bale akotisa mbongo koleka batu basimba biki. Na mona batu batanga te na niveau ba theatre makambo to koma mutu. Vie eza nzambe. Est ce que kokoma tongo eza kolia bien? Biso batu ba manka oyo. Ye bitoko nga na lala. Ye ba kitiko alonga na loto. Toso lana ba kitiko ati ba olia su yote. Babi tolie mingi makila nekomi lokola ya biso yo tala naloba na yo yo puku asi ayiba yo ti puku akomi koya na biloko ozotya su na sani abi moto aza piake adama ata te puku akomi alie libanda omoni na mosini moko na sani no atiki eh, abi vio adama ata po azomono mpenza madoki Voilà, comprenez, c'est l'ambiance. Oh, nayebi. Voilà. Nayebi ça yo. vieux bouger kaka ekosimba na mbwa azokuna mbwa azocheke kende kaka kendaka mama oyo oh, mboka hmm. omoni mboka oyo tala mboka tofini basava mboko ozomona mwana akomi na 2 ans bolingi bolala azoboya kolala mpo ayebi ke toliaki me biloko etikaki na nzungu soki ngai nalali avant bakotraire nga na famille yoka okolala te toyaka nja moko ebi osonga na nimbi na okuta nzunga nalobaka yaka nango bachauffe hmm. soki abolemonaka mama nga ake yaya seke eloko moko etike na ndako mosusu te tala mboka oyo mboka tofuni basavant oyo oh, mboka naoyo biso moni oloba la tundra oui papa kokima nyonso oyo oyo napesa conseil longola soni na vie baza kobonga longola soni yango nkolo mokili asokola baye kolima ko signe ya humilité soki otye humilité na vie te ngam nazoyebisa yo wana nayebi te nayebi kaka mpo esimba miboya oyebi miboya Longola ba pete ya lokumu ozalaka na ngo zonga sima yeba nini nakosala mpe bimisa lipa nzela mbongo ezalaka nzela litio nzela mbongo eza nzela oyo bato bamona yango mpasi oyo bato bamona yango pamba or yango nde ekomisi bato ebele toluli na vie kongola alingi bomengo saleka na nzela bomengo ebi ebimaka soki kongole toke koluka ah, alingi anyokola nga soki amoni moto ya mbongo kaka bimisa na poshi mpe pesa mais soki bise petit na nga omoni nkopo oyo bokende bosala komo na futa bino omoni mfamu a faux vieux akabaka te mm. congolais alingi konyokama te ka bonheur mabe ya bacongolais or na vie mpo esimba luka tala naloba nola tundra ndenge oza na mobali kosatandre ka teke nyonso bando ya chaque jour mbongo apesa kwa mame mame créer yango bomba mokolo mosusu okokama baerupe un mois oyo ozwaka wana nde okoma olesa ndako longwa na système ozwi 30 mille oke change suki fo okoma oyo bozaka na frigo te mobali apesi omwa 30 eh, dollar nzungu misato na moto ndela anniversaire ya mwana mama acteri etinda sani bongo mama akoko e eh, okomi wani se na lopango oyo tala babolole oyo nga soki oza boye libala ekokufa hmm. ngai libala ekokufa ka likolo ya fufu otyeli nga oui epuis ngai nakoyeba wenze osali kaka na misu oh. modele ya fufu otyeli ngai na thomson natalika a ah! obunga Omona ka nangisa ka mutu, atoye na mayi ya maboko ka mutu boye. Waka mado olingi libala te hein. Trahison. Nga nakobunga mbolongo ya 2000 ya, ya 1500. Ba mbolongo ya bana bakangisa yango groupe na 700. Nabungi wenza ata nakenda kala. Oyo eza mbongo te, okosi nga. Na pesi yo 10000 euros, osi 1000 ya mbongo, ozuela nga bana misato ya Thomson on dirait ba bebe. Nakoki baso faire te. Comment sani ya fufu na nga na na fongoli mufiniku te na simi fufu na ningisa boye ezo bina na kati on dirait bili. Oh fufu mobali, ou bien bana, ou bien confondre na sani ya bana na ya nga to ya nga. Est-ce que olingi libala? Olingi nga te, faut marcher kufa. Okokende. Oyebi so ba piste clé. Tala. naseki nano oseka latundra naoloba no bapisa libala mobali ata tala soso toleke wapi toza mpe na visiteur ya lokumu te na ndako nga kolo yo ozotyela nga lipapu na kingo ndire mopaya ayaki konge hmm. me nga mopesi mbongo tolo natuni te eke wapi toza 4 tokomi na 5 heure tyela papa mayati nga na bunki ya mbisi elalaki Comment ozo lesa nga ni mwasi aloba ne botyela pampa mai ya fufu hmm. wana nga mwana aloba te botyaka ti lelo hmm. nasanti ke mwasi alingi nga maka nakotika loba mbongo ya sikasika mpo olingi nga koma nga na ntongo botyela papa mai ya ti trahison nga nabungi ke sosi ezalaka na 12 parti oh. nabungi ah, boniko boni livraison boye to avoue kaka nyonso to avoue tala nga soki obali nga fo oyeba kobali mobala tembe technicien tembe nayeba wenze kala mm. epuis nakobunga te so napesako 30 000 misino ye nango nakotalaka na makolo nde makolo ekomi potopoto akendaki kotamwe ya moins cher mpo biloko ya moins cher na zandu nyonso ezalaka kota bidi bidinda nani abungi nani abungi tala nayebisa ozokama nga nayebisa makambo ndenge eza yomoni kolinga te nabala yo nakoyeba nyonso nakosentir ke mwasi oyo na mbongo na ngai nazopia wenza kotiri ke Dike elemba na mbonga wenze na ko fuye godi na otala ba carte etondi yo saka na nga yo nga na challenger eh, tala tala na sekina hmm. obe na loba libala eza harmonie hmm. mobali pe se pesaka mwasi mwasi ako postilo na quartier soki auti ozwi ba cop Yaka ata boliaka 10.000 pesa mwasi 30.000 tango akomona mbongo eleki akopostile oyo na nsima po mhm. tango akende wenza olinga ke ye moko te nalambaka biloko ya mavwanga lokoma mabala apesi nga mbongo namema bandoi mpo bamonake na sombi mpe ya malo alo ntango bakoma na wenze yo kutu okopona te baninga bakoma opona oyoka baboyi topona oyo tozwa oyo oyoka apesa wiliki oyo ntango bokozonga bandi olamba moke moke otindisi sikre eumeli yo moko ya bino mpe bozwa sikle moko bapesi mobali nomba moko va ntango bando olamba bando opusa mo moto mpo abike na nsima kolia oyo na nsima kolamba tokozwa mwa mape mapeka wana soki oprofite banda omoni mobali na ngai ndenge ayeboli lobi okuna kutu kolamba ngombe kutu la fasi asimisa ngai mboko mona kota likelemaka mikolo ya 100 100 100 okomona mobali atakendaka wenze na tricot ntango akozonga bamboto ya lokumu opostile ye omonaka mobali nayebai na quartier oyo te me bamboto ya lokumu euti opiaki mbongo ya wenze ebele papa mama postile yango ozwi lokumu na ka naoyo biso verité koza mobali lokola ba biso te avant mwasi akende wenze nakomelaki na papier lokola kobunga omoni mwasi nanga azalaka na libala kaka mpo na bana nde alemba libala alemba libala nga mwasi so akia wenze na mai ya kosenga fa asenga moto akutani na nzela tikela nga mai moke ya sachet 50 francs nayebisaka mama soki eza na mbongo ya kolo moke kende makele male malembe ti libo libongo somba bikedu esanganaka na bambuma masangu ntango konix eza ko ebalana tala avantage mobala boye kobala ye tala mais pas ça va tosisa émission na biso obiki tokomona bavideo ya bandeko na biso ya basi bakomobima na bambwa bakomobima na bango likolo mama naoloba no chaque fois mpe nazongeli awa kopesaka motu foti te yokanga mpasi oyo ekomeli bato tika vie eza na badifficulté yo soki okangaka motema ngai naokanga te naoloba na yo naozongela pao nakotikala kozala champion kojijaka bato te ngai ata namoni mabe eza ndenge ekweleli yo makambo mosusu ozomona ngai namoni te ngai nayebi ke ngai mpasi nyonso okomela ngai na kokanga motema mpo na bona mpesa nzambe esoni na ndenge akela nga mosusu akokoka te naloba no polele estce nga nakokota ndako ya nganga mpo na bomengo jamais bomi nabima mobola bawolola nga naza ata porte na rabis kenokisa nzambe soni na nzoto apesa nga naoteyo verité fo bamona nga nabotala mibali 100 mwana mwana mwana ata manfou kene kende na bano mapolele kene azwa libala lokumu me nakotaki na bisala molili faux jeu mama naopesa conseil Bomengo moko te okokomisa yo pete liboso ya Nzambe. Est ce que omona patron akufi bakundana sima ndako na ye? Na mobola na patron biso soka kote moko na cimetière. Alors esengo nini osomba ba ndako babetelo maboko soki okufi otiki yango? Yango moni mobola balelaka ye mingi koleka moto asomba ndako. Oyo asomba ndako balingaka kufa po batika nango bateka. Mais babola balela bango na petit po otiki ba charge. Taka na kufi na tike bino mwasi na bana 6. Bowayi bino mona boliaka mabe na tiki na bana. boposa bolamusa nga yaya wanangaka eza nga te charge okoyeba bakunda nanu te bakunda nanu wana ekomika bakunda nanu te mama e mboko oyo naopesa bapiste cle soki oyoki nga chema congo ebangisa yo te vivre à l'aise kotalaka bidjo nao na baninga tokopesa nzambe foti komisa salo mabe lingo oyo oza sepela na yo moninga na lula nga ndenge naza na memaka vie na kote esukeli nga soki nazwi 10 000 fana nakosukisa miso na 10 000 soki nazwi 20 na pusi nazangi nazongi mpasi eleki ya makasi natuni nzambe otinda nga to te koma na forseke ezosimba te naboyi nazala goigoi nalela nzambe naza compétent vomi nakende kope esimbi te nsima naleleli ye olobaki moto akoluka na motoki nake esimbi te nasala nini eza facile ah mama naloba na makambo ya mike tala so oyoki nga shema mabe na bino bolingi mbongo ya mibali bolingi harmonie te mobali fosaki bachrétien mobali na miso ya bato fosimbaka ye mobali atoti mosalere moboye na dimanche bobimi botelemisi na babala kangai na lipeka loko aveugle benga mama nto eta papa yeyo e ata nazalaka na eloko te valere ma oka maka mbongo moko oyebaki te 5 dollars na posa ya jeans moko ma opesa mama mela siki pourquoi opesi nga valeur nga pe fona mibi na mibimisa oui mais naza mobali te bomba tala naoloba no ba verité mobali ata azaka na kiti ebonga onoraka ye na ndako hmm. naoloba no vrai pasi ya mobali foka yango mawa nakutaki kope esimbi te eh. ah, nzambe akosungaka me naka na 8000 yo pesa technique te 8000 opesa to tiano awa ah. nga kutu nani nanimo nasimbisa epa mama elali nani eh? donc bapesaka kaka baekolo na nga omoni mwasi ya mayele na mbongo nyonso mobali apesaka ye akotaka deja na ekonzi opebi ke vi na ngai na mobali eza ya mamemami nayo biso verité mobali akoki biso olamba soso kolamba soso te sombele nde mwa lipeka mibale tyela ye mpo amonaki alingi soso kotya mingi ndunda na bana na thomson budget kotya na kesi mwasi ya malonga kaka trahison ba plainte ya nyongo pa eh, yaka si papa yeyo aye te ozo livre nga non nalobi te kasi mama oseka yeyo te yeyo okozwa boli ofandaka mama e otuni nga te oyebi te oyebi nga bamama elali ke livraison totale ya mibali mosusu ata bimi mosala 16 heures atelema ata place ya dame azela molili asote bino neti moyibi mwasi mabe tala nzambe apambola nalela bino tu fort oyo eza toli ya pete base retourne 2022 so oyoki nga challenge oyo eza mboka moko yo oyebi kolela nzambe te asapesa yo nyo nyonso yo nde kree sikoyo ngai moko mpo nazwa lipa nabimisela yango wa wapi na moko akokisi 42 akufeli bapara ah ngai nakomi orphelin na 42 ans olingi bakufa na jini bapara na yo yo motu nini oyo suka na goigoi mpenza goigoi bakokoma lokola nde naliaka loso moko ya mwana oh, mama na te ya na banzana kisasa ah, eh. naoloba no verité tala mpo eko makambo naoloba ngai alamuka ntongo natali boye nza na komo mwana kisasa okoa mboka mopaya obunga te mokolo nzala ezalaka bato te babimaka ntongo otikali yo moko lokola ekeko hmm. obima boye moi otala ndako molunge obunga ndako esengi eloko te so ofungoli kaka chambre bozo mada nyonso etoka ya kofuye ya kofuye emoso baka na sambo e eh. nataka be mwana locataire hmm. asisi kotambola sika soki ake moke moke akwei na sani ya loso batya ah. tala loso batyaka supa soso mwana yango mpe afandi azobeta oralia azwi lutu azobeta lokola drum ta ngabi gaspillage gaspillage osa biloko ngabi mwana osaka na oyo eza tanta mwana azobebisa marchandise nateka be yiri saka na mboka oyo nzambe apambola nayebisa yo ezomema vi na maseki eh, naza nano kotala o oh, mboka yo moni bandeke bapumba so likolo ta likolo bazali bapumbe na ntongo bazongi na puka ezali pesa ngai nini kambata nini baleka su groupe topumba lisanga totondaka te mwana mwana saka na mboka bandeke baye banzala bapanza na bongo yo okola okufa tala yo bolole nzambe apambola nalingaka batitu awa tuka yo oyebi awa tela pete base vraiment yo moko na la tundra chaine na biso bomechel tv napesa mbote na ye moko na nsima chinois noir hmm. yanga ndeko eriki manzaka umela marco loko mobala blessing na irlande sans oublier patrick somao hmm. donc napesi mbote lisusu na pape manuel miyuna na owayo na colombis bapide base Vraiment numero boyebi plus 243 84 75 18 112 oyo naoloba yango nde base epai na nga somo ezalaka te to eza récupérable kopiaka vi foti te mpo ete moto osenga yango batya okotya silisi oyo oza ata bawololi yo kotya longolo na match zala wana yo oyo eza challenge bafwa bafwa basha alors okoki te ku bafwa bafwa basha na basha okango te so okoki te ku oyo akoki to où est le man voilà nga na yaki no po changa batu panzi hmm. na comme tu tanga ope obi na ne bela ko loba na omona makambo na tala kongo fo yeba soko lali nzalo milingi te nga na ko si solo biloko tolie no kotali kutunga papa tangu tabata liaki te yo yebi yo so futa na ndwaku 2 ans sa wese Je salue mon partenaire Toto TV Yannick Jess Kandolo depuis quelque part je te salue mobali ya madeko ya pembe guilin senti somiso na belgique na peso mbote sécurité gardenage protection intervention kobosana te contacte kaka likondi protège de ya buguli yonde la chinois merci pour euh, ces images en tout cas mbote esika ozali abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bombechel TV n'hésitez